बोरुंदा हरियाढ़ाना रनसी गांव बिलाड़ा चौकड़ी मालावास पीपाड़ बिलाड़ा सहित संपूर्ण ग्रामीण अंचल में भूकंप के झटके महसूस किए घरों को छोड़कर बाहर निकले लोग जैसा कि आप देख सकते हैं ये दीवारों में दरारें पड़ चुकी है सब लोग अपने घरों से बाहर निकल गए थे और ये पांचों गांव में आए थे झटके इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ था सभी सुरक्षित थे लेकिन इससे सब डर जरूर गए थे ये दस सेकंड के लिए आया था झटका और ये लगभग सभी सौ किलोमीटर के दायरे में सभी गाँव में महसूस किया गया था ये आज लगभग दोपहर में तीन बजकर इक्कीस मिनट पर महसूस किया गया था जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ गांव में तेज थे झटके भूकंप के और कुछ थे कम इसलिए कुछ गांव में तो इसका एहसास कम ही हुआ था लेकिन गांव के लोग घबरा गए थे और घर से बाहर आ गए थे सभी अभी तक परेशान है इस भूकंप का कारण तो अभी तक पता नहीं चला है इसमें जांच जारी है इसकी कि भूकंप कैसे आया था क्या हुआ था यह सब अभी तक खोजबीन जारी है हम आपको आगे से आगे खबर देते रहेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग